Jangan cari yang merah Sudah punya cinta suci Jangan cari masalah Mahkota cintaku berikan Benang sari janganlah bimbang Jaga Jaga Jaga, jaga jaga setia Mawar putih Jangan cari yang merah 我错了。 di taman Jaga dan peliharalah Jangan engkau talai terlena di petik orang kemesraan menghangatkan hati yang dilanda cinta awas jangan sampai terbakar panasnya dusta jangan sampai putik berpaling ke lain cinta jangan sampai engkau menyesal kemu jangan cari yang merah. bunga yang mekar di taman Jaga dan peliharalah Jangan engkau lalai terlena dipetik orang Kemesraan menghangatkan hati hati yang dilanda cinta Awas jangan sampai terbakar panasnya dusta Jangan sampai putih berpaling ke lain cinta Jangan sampai engkau menyesal kemudian